Sendemassacre präsentiert. Der ärgerliche Videospiel-Nerd. Ich würde mir lieber von einem in das Ohr scheißen lassen, als dieses Spiel noch einmal zu spielen. Ich würde lieber das verrottete Arschloch eines Stichtieres essen, als diesen Scheiß noch einmal mitzumachen.